mapagpalang araw naman po sa inyo. This is Mr. Once again. Ngayon naman mag-eksperimento tayo. Ha, nang lutuin natin. So, magluluto tayo ng uh, baboy na may gata with matching sili. Yun lang ang tlang sangkap, ha? Okay, so don't fail to watch. Watch to my cook invention. mga ka once again ha? ngayon naman ay ah, ang kalalang natin mga rekado natin is ayan siling tatlong piraso siling ginayat dahon ng laurel bawang sibuyas magic syrup paminta at importante sa lahat ay ang baboy kalahating baboy no? so ayan ang gagawin natin first step first step na gagawin natin so papakuluan natin saka gata yung ating baboy. Kaya para sumiksip yung uh, lasa ng gata doon muna. so, bago natin ilisa. So papanabatin muna natin siya ng 30 minutes. So ayan. So makikita nyo, ayan. Lagyan natin siya, pinapakluhan natin siya. Yung baboy sa gata. Okay, so may dako ng laurel, konting asin, tsaka yung gata, tsaka yung baboy, ayan. Tayo natin naman butyan. Okay. So wait muna tayo ng ano, mga 30 minutes para lumambot siya. Okay, maka once again, no? Ito na natin panibago natin eksperimento sa pagluluto. No? Ang ating content dyan ay baboy na ginataan with matching zile. No? So titignan natin kung gano'n siya ka sarap. No? Siling green naman ang gagamitin natin para hindi gano'ng maanghang. Yes. So, stay lang. Po yung mga sangkap natin. Bawang, sibuyas, ayan, para mas maliwanag, paminta, daon ng laurel, at saka yung ating fresh gata. Baki naman, baki naman. Yes. Para sa inyo, mga ka once again, o mga ka-OA na tumatangkiling at sumusubaybay sa ating channel, no? So, ito yung mga mabilis na pagluto kung wala kang ingredient. No? Na gulay. Sa mahal ng gulay ngayon, rekta natin niluluto siya. Sagat lang, at saka sili. Okay na, Pangulam na talaga magugustuhan ng mga bata. No? So, yan po. Na, ah, try nyo lang. So, mamaya-maya habang pinapalambot natin sa loob ng uh, ah, 30 minutes ng ating uh, nilutong baboy. So, habang naghihintay ngayon ang aking uh, po, ayan po si Kurt at si Happy. Ayan, habang naghihintay, parehas ng gutom. Ayan. O, diba? Ang kulit. Makulit na happy. Hindi alam kung anong gagawin kasi inipita niya nun. Oh. Ayan. Busy silang lahat. Okay. Yes, ayan po yung ating ingredients. napakasimple, no? At least makasurvive ka na. Okay, silipin naman natin natin pinakuluan niya yun. After 10 minutes, okay, medyo okay-okay siya ng konti, konti pa. Another 15 minutes, para mas okay at lumambot siya pa. Para mas masarap kainin kung mas malambot. No? Diba? So mamaya pagkatapos niyang uh, pakuluan dyan at lumambot na siya, pwede na. Saka natin siya hahanguin. Iisama na natin. Tapos ang ilalagay talaga natin ay purong datana. no? wala na halong tubig para lumapot siya. Yan. So habang uh, hinihintay natin lumambot, okay, uh, balikan ulit natin mamaya. Sulit natin. Yeah. Gawa once again, halo-haloy natin, baka dinikit. Ayan. Para dito dinikit. Ayan, hanggang mga tuyos yan. Lumambot, lumambot sa ating baboy. Okay, ayan, ayan din natin. Naluto pa. Ayan. Okay. Para mabango. Ngayon, pakuan natin. Okay, mukhang malambot na siya. So, next step natin, hauin mo natin. So, kunin mo natin siya. Ayan, lipat natin. Okay, mag-iisa ngayon tayo. Hindi, may tubig. Ayan. This time naman tayo'y magigisa. Ha? Kaya natin matuyo siya. Kaya natin ang mga ricardo. Yan, yan, yan. Ano yan? Leg. Okay, tuyo. Salagyan natin ng manteca ya, con tarbotiuna. Ya. Oh, ya, Soalnya ada manteca. Oh. Kan, 2, 3, Oke, tama na yan pag meraten? lang naman natin So, mantika Ayan. Ho. Oh. Tingnan natin ang may badang sibuyas. Ayan. natin ng konti. Okay. Pasok natin sa taas. Para siya masunod. Lagyan natin ng Ayan. naman. pag yung bawang. Hmm, bawang ng bawang. Aswang ya, once again so, seperti ini maraming aswang magluto lagi ng bawang no? para tuluyan lumayo Ayan. kahit naman buka takot sa bawang no? so ayan may natin natin siya gagawin na rin siya para natin lagay yung pinalambot na karoy. Luluin muna natin. Marami siyang kaluin ng 5 to 3 minutes. Para lumasag muna, ano? Ayan. Mga oh, survive na ulam, ha? Ayan, lagyan natin yung kanilang sabaw. Ayan. Oh. Palaga ng konti ng 5 minutes. Then after 5 minutes, pwede natin ilagay yung kaluan natin na yung pinakaluan. Sa pinakaluan niya, ayan. Okay, hayaan mo natin siyang kumulo. No? Hayaan mo natin siyang kumulo. So, patagalin mo natin siya. Mga ilang minuto. Pag kulo, saka natin lalagay yung ibang ingredient natin. Okay? Ayan, kumukulo na naman. Lagyan natin siya ng paminta. Ayan, paminta 1, 2, 3, 4. Okay, masarap paminta, mas masarap. Ayan, lagyan natin ng paminta para medyo mga sunod na ilalagay natin ay itong ating mahiwagang ngata. Ayan. Ayan natin. maganda na yan. Yan, binigyan natin para mag-mix siya purong gata. Yan. Kailan natin siya. Siyempre, hindi mawala ang Lagyan din natin siya ng door para tunay na lasa ng baba. Wrapping flour lang para hindi ka maalat. Well, pag kumulo ulit, pag kulo, kailangan natin kumulo. Yan, malagyan natin ang pampasarap ang mahiwagang Okay. Gagawin natin siya para sa dalawa. I love you so much. Kaya ang masarap. Okay. Kalahati lang. Okay. Haluin natin para dilipit yung lasa niya sa loob looba Yan. So patutuloy lang natin ng konti. Nagtika siya. Then I do another, another 5 minutes, no? So ilalagay na natin itong sili para lumaban. Ito mamaya, panta, itong green na ito nila natin, pantapis lang natin yan mamaya. Baka hindi makayanan. Okay. So ayan ang ating gawa na baboy na ginataan sa sili. So yun yung sili ha stock. So, konting minuto na lang. Kaya natin siyang matuloy ng konti para maglatik, para mas masarap. Oh, tapos i-serve na natin. Okay, so once again, Dave na lang po. Serve ko siya para sa inyo makita niya. Thanks! Just fried up. Ayan, sabay na natin tikman. Final, laluto na natin. So titikman natin. Titikman naman natin yan kung anong lasa, ha? Mm-hmm. Ayan, malambot ha. So lalagyan natin ng para mas masarap ng sili. Ayan. Tingnan natin kung lasa. Mmm. Pasok sa panlasa. Hindi ganang spicy, parang gulay lang yung nilagay ng siling green. The best para sa mga Pinoy. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, like, and share this video for more experiment food from Mr. Once again, you're on uh, my page, KOA TV. Okay, maraming salamat. See you in the next video.